What's up guys? So this is Madam Gaming. Tignan natin kung anong bagong update ngayon sa ROS. So I'm here para pakita to sa inyo. Aba, may pa-dragon. So, meron dragon dito, guys. Uh, sigurado naman ako na glider yun, malamang. So, yun, tama nga. Uh, glider nga siya. So, yun. Ang chance na makuha siya is 0.50%. Pero malakalakan na rin yan. Oo. Then, this one, eh, meron siyang crossbow. Ang awesome crossbow. Pero wala pa talaga yung glider niya. Then, merong magandang background. Ang angas. lovey labi background. So, yan. So, meron tayong 500 diamonds. Try natin yung dalawang times 10. Hopefully, may makuha tayo. Let's go. Hmm, wala eh. Hmm, sorry guys. Hindi ako swerte ngayon. Mm. Maybe next time. Pero ubusin na rin natin din yung diamond siguro. 2020. but it's all good kasi mapupunta naman yung level din sa ating distinction. Okay. So, yun yung new update guys. Para sa mga hindi mapag-online ngayon. Ayan. Don't forget to subscribe.